Adidas! Det börjar Vi klipper bort detta, vi klipper det. Skitsamma. Eh, välkomna till en liten video med eh, Narek, eh, MLG Gamer 702. Eh, och <laughs> Hansa 03. Han där. Han där. Mm. Eh, och eh, ja. Eh, Ser man Gör ett äpple. Eller, mm, ett äpple. Ett Päron. Vi tar en till jordgubbe. Tre jordgubbar, fyra jordgubbar. Och ett eh, digestivekex. Eh, det vi ska göra är att vi ska skära helt enkelt det här digestivekexet. Vi ska skära äpplet först. Eh, du kommer inte kunna göra det på rak i tid. Du, du vet att du mandlar dig. Mandelmassa. Mm. Massa hörru. <laughs> Mandelmassa try, jävla try Åh oh, fan legit! Jävla try to not laugh. Okej, okay, jag får sköra. Nej, vänta! Ramos, hej! Nej vänta, vi ska pausa innan vi får se kexet. Ja, okej. Vi ses snart. Hejdå! Det var så jävla... Nu har vi skörat kexet. <laughs> Nej, det där MLG. MLG no Men vi ska sköra det. Okej, pausa Hannes. Okej, vi eh, måste pausa igen. Varför Aha. Okej, nu har vi i alla fall skärt alltså, eh, det här diggsniv i kexet i eh, smiler. Eh. Och så, eh, vi har skärt äpplet. Wow, MG. är en Men, och så ska vi helt enkelt eh, ehm, skära i... det, ser, ut som någon har betit. Mm. Så ska vi skära i eh, äpplet och så eh, skära lite ehm, jordgubbar. Så eh, kommer strax tillbaks. Okej, okay, den här gången får jag skära. Eh, nu har jag skärpt jordgubben. Och... Eh, <laughs> eller jordgubben. Och nu ska jag skära ut äpplet. Så, strax tillbaks. <laughs> jag vann. Mm. Vi har eh, skärt hål i, eh, i äpplet, eller Hannes har gjort det. Väldigt duktig. Haha. Mm. Och så ska vi nu hälla i de här grejerna helt enkelt. Och det passar vi inte när Fakta. Jordgubbarna först tydligen. Copyright is real. Very real eh, vad heter de där jämningen? Och sen det? Och sen tar vi lite digestiver. Alltså när vi ska typ lä lägga i det här, att det kommer bli så fucked up. Mm. Och, och vi ska dricka på vårt skit. Kan ni glömma? Inte ett skit. Sådana som förklarar det. Ja. Vi har Bilton i S. Ja. Och så då, wow! Men ni kan, ni kan, du kan det ser verkligen ut som man vill äta det. <laughs> du ska inte ta ut det. Ser ut som någon Nej. har kräkt sen, <laughs> Nu har vi gjort vår eh, lilla, vår lilla äppelskål med lite digestiva kex och eh, jordgubbar. Tyckte ni det var awesome? Så glöm inte <laughs> Glöm inte att ge en tumme upp på den här videon. Hej då!